日晚，浙江卫视《万里走单骑》节目第十二期和大家见面了。因为这一期，周深作为飞行嘉宾加入。老思城的风景真是美，让周深来首歌助助兴。当劳动号子，周深清唱了几句《山路十八弯》，音乐和景色真的是太搭了。这天籁般的嗓音，让人拍案叫绝。 高亢嘹亮的歌声一下就响彻云霄，不愧是专业的歌手。这种歌声当作劳动号子，浑身充满了力量感，太提神了。突然被拉过去跳舞，周深感觉好慌。跳起当地的舞蹈来，周深显得有点与众不同。 别人是在跳舞，周深的动作却是像在锄地。不过看到人间小可爱能够把自己融入到朴实的民风里，尽情的投入其中，给观众带来满满的欢乐，有种莫名的感动。舞蹈虽然不是咱擅长的，不过说到音乐教学方面，那对于周深来说就是小菜一碟了。周深老师的音乐课好欢乐，面对一群童言无忌的小孩子们。 感觉周深的心态也年轻了好多，不明白为什么帅气和可爱会同时出现在一个人身上，这两点周深身上占全了，真的好喜欢这种文化旅游类节目，轻松愉悦的带大家云旅游，欣赏祖国的大好山河，感受到极富地域特色的文化之美。 领略适宜文化的千年传承之美，感觉现在周深的综艺感越来越强了，将自己的专业性的一面、可爱性的一面都融入到了节目中。还有一点让小编最为感动的就是周深的真诚，在唱歌方面是专业的，碰到不懂的地方就认真的倾听，乖巧可爱，张弛有度，分寸感极强，懂得尊重，用心聆听，谦虚谨慎，这样的宝藏男孩，又有谁不喜欢呢？ 好喜欢这个节目中的周深，可可爱爱，开开心心。相信这次湘西之行对他来说一定是收获颇丰吧。优秀到无以复加的深深，值得最好的一切。期待在更多的舞台上见到发光发亮的他。万里走单骑，周深山路十八弯提神；学毛古斯舞，音乐课欢乐多。对于周深在节目中的表现，那个地方给你留下了深刻的印象呢？